कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा मैंने सब कुछ पहले से ही बिगाड़ रखा है मैंने सब कुछ पहले से ही बिगाड़ रखा है सिलसिला आज भी वहीं जारी है तेरी याद मेरी नींद पे भारी है